हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में कॉपी करने की ट्रिक बताऊंगा कॉपी करने की ऐसी कौन सी ट्रिक होती है भाई जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर इसको आपको कॉपी करना है तो आप इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करेंगे ये कॉपी हो जाएगा फिर मान लीजिए आपको इसको भी करना हो साथ ही साथ तो इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है अलग अलग करना है ये बात ध्यान दीजिएगा तो फिर कंट्रोल सी करिएगा तो ये भी कॉपी हो जाएगा लेकिन जब आप पेस्ट करने जाएंगे अब मान लीजिए इसको भी कर लिया ठीक है तो इसको कर लिया इस तरीके से कंट्रोल सी कर लीजिए तो ये भी कॉपी हो जाएगा लेकिन पेस्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो कॉपी किया आपने वही पेस्ट हो जाएगा ठीक है ये देख सकते हैं या फिर एक काम ये कर सकते हैं आप इस पूरे को सिलेक्शन में लीजिए कंट्रोल सी कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए ठीक है ये हो गया लेकिन तो इसके ट्रिक बताऊंगा तो देखिए आपको जिसको जिसको कॉपी करना है ना उसको उसको सेलेक्ट करिए इसको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी कर दीजिए ठीक है अब मान लीजिए इसको नहीं करना बीच वाले को इसको कॉपी करना है तो आप इसको सिलेक्शन में लीजिए और यहां पर कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए ठीक है अब मान लीजिए कहीं और का लेना हो मान लीजिए इसको अब लेना है तो यहां पर आइए कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए ठीक है इस तरीके से कंट्रोल सी कर दिया अब हमें क्या करना है नीचे हमें इसको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल बी प्रेस करने के बजाय विंडोज वी प्रेस कीजिए विंडोज के साथ बी प्रेस करेंगे सारा सिलेक्शन आपके सामने है यहां पर इस पर डबल क्लिक करता हूं ये आ गया आपका ठीक है फिर विंडोज के साथ वी प्रेस करता हूं फिर ये दूसरा वाला आ जाएगा ये दूसरा वाला आ गया फिर विंडोज के साथ वी प्रेस किया फिर ये तीसरा वाला आ जाएगा ठीक है फिर विंडोज के साथ वी प्रेस कीजिए तो फिर ये वाला आ जाएगा वापस से तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी के साथ जो भी आप सिलेक्शन में लेकर के कॉपी कर लेते हैं वो आसानी के साथ पेस्ट हो जाएगा कि लाइन वाइज आप पेस्ट करेंगे ठीक है तो आई होप ये बात समझ में आई होगी thank you for watching this video